чанар үнтэй холбоотой асуудал сүүлийн үед нь иргэдийн дунд маш их ухамдал төрүүлээд байгаа асуудлын нэг байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ эмийн үн чанартай холбоотой асуудлаар юу гарч ирэх вэ? Одоо энэ тендерийн тухай хуулиар чинь хамгийн бага үнийн одоо саналаар тендер сонгон шалруулахлаар тэрэн дээр таарсан чанар одоо муутай ийм орж ирэх ийм одоо асуудал маш төгөн болчиход байгаа. Энийг одоо яаж одоо зохицуулах, улсрангуул харга юу вэ нүү? Одоо манад хатуу зохицуулалттай орнууд гэж өөрөөр хэлбэл нөгөө өндөр өндөр хөгдөө хөгжилтэй Европын орнуудаас авч байгаа чанарын өндөр шаардлага хангасан тэгээ тодорхой хэмжээний өртгөнөөс хараа илүү өртөгтэй байдаг энэ орнуудаас авдаг эмийн ханган нийлүүлэлтийн хэмжээ нэлээд сүүлийн жил нэлээд буугаад байгаа юм байна лээ. Одоо энэ хатуу зохицуулалтын орнуудаас авч байгаа эми ханган нийлүүлэлтээр авч байгаа эми хэмжээ нийт одоо Монголын зах зээл дээр борлогдож байгаа эми нэг 60% орцсон байна л. Үлдэж байгаа 40 орчим хувийн нь бол энэ зүүн өмнөд Азийн орнуудаас одоо бас чанар нь чанар үнийн үнийн одоо санал нь баг гэдэг ийм шалгуураар орж ирээд манай зах зээл нэлийн бас өндөр эзлэх хувьд хувьд өнтэй болчиход байна. Тэгэхээр энийг бас одоо боловсруулах зохицуулах юм одоо боломж юу байна энэ дээр та ажлын хэсэг бас яаж яаж одоо бас ажилласан бэ гэж. Хоёр дахь асуудал нь энэ манад э, ханган нийлүүлэлт э, импортлох зөвшөөрөл авсан аж ахуйн байгууллагуудаас гадна энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нүүбийн системийн байгууллагууд өөрсдөө зах зээл дээрээс чанартай хямд өртөгтэй им оруулж ирдэг ийм системүүд худалдан авах одоо системүүд ашиглаад байгаа юм. Хүүхдийн сан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын байгууллагын сөрнөлөгчийн газар байна. Хүн амын сан байна. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын энэ им худалдан авдаг энэ им эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авдаг энэ системийг нь бид бас энэ худалдан ажиллагааны хуулинд оруулаад эдгээр байгууллагуудын энэ худалдан авдаг системийг ашиглаж им эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авдаг завцтай болно гэдэг ийм зохицолд оруулаад өгчмөр байна. Ингэх юм бол энэ хувийн хвшлүүдийг гэхээс илүүтэй бид нар энэ өндөр чанарын шаардлага хангасан аа ийм эмнэлгийн хэрэгсэл оруулж ирж байгаа энэ нүүбийн системийн байгууллагууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ системийг бид нар шууд өөрсдөө аваад ашиглах юм бол энэ Монголын зах зээл дээр борлогдож байгаа эмийн одоо чанарт асар одоо том эргэлтэд оруулахын боломж л байгаа юм. Одоо манад бол энэ туршлага бол байна. Дархлаажуулалтынхаа тухай хуулинд энэ одоо нүүбийн системийн байгууллагуудын ийм эмнэлгийн эрс худалдан авж байгаа энэ худалдан авах системийг ашиглаж барамтагт худалдаж авна гэдэг дархлаажуулалтынхаа тухай хуулинд оруулсан учраас энэ вакциныг бид нар ямар ч одоо хугацаанд заавал энэ ханган нийлэлтийн байгууллагуудыг харахгүйгээр энэ нүүбийн систем байгууллагуудын худалдан авдаг системийг ашиглаад шууд одоо худалдан авалт хийгээд богино хугацаанд чанартай вакцины оруулж ирэх юм боломжууд нэгдсэн. Одоо бусад одоо ийм эмнэлгийн хэрэгсэл холбоотой асуудлуудыг энэ нүүбийн систем дэлхийн хөлөндийн байгууллагын суурь зөөгчийн газрын ашиглаж байгаа энэ системийг э, манайх одоо шууд одоос ашиглах эрхийг нь одоо энэ худалдаа авалтын тухай хуулинд оруулад нээгд өгчмөр байна. Тэгэх юм бол энэ эмийн одоо чанартай холбоотой асуудлаар маш одоо том өөрчлөлт одоо гарах юм боломж л байгаамаа. Энийг За байнга орон дээр гаргах. За ган зөргийн тэмүүлэн байнга орон дээр гаргавъя. За. За чин зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тендерийн тухай хуультай холбогдуулаад байнга орооны хилцүүлгийн явцд бол бас хэд хэдэн зарчмын саналууд гарсан. За тэр дундаа энэ имийн чанартай холбоотой, чанартай им нийлүүлэхтэй холбоотой За өнөөгийн тендерийн хуулийн зохицуулалтаас сүүдэд бол энэ бол хязгаарлагдсан байгаа асуудлуудыг анхаарч үзэх тодорхой зарчмын зөрүүтэй саналуудыг тодорхой гүшүүдийн зүгээс гаргасан. За тэр дэнд арднасад гүшүүн бол за одоо энэ санал хураалтан дээр орж ирнэ. Зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан. Байнгын орон дээр хэдий дэмжигдэггүй ч гэсэн энэ саналыг бол бид нараас харгалзаж үзээд эцсийн хилцүүлэг дээр одоо тодорхой гишүүдийн саналыг аваад тусгаад найруулад өөрчлөх боломжтой гэж бол харж байгаа. За саяын дээр наривчлсан ийм нийлүүлэх хэрэгтэй холбоотой нэгдсэн үндэсний байгууллагууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай холбоотой системийн асуудлыг бол мэдээж энэ манай одоо ажлын хэсгийнхэн худалдаа авах ажиллагааны газрынхан бас хариулах байх. За ажлын хэсгийн дараа сандар өшг гүшүүн бас та энэ дээр тодорхой нэмэлт мэдээллийг өгөөд яваачаа л гэж хэлж байгаа. Сандар өчрөх шүү. Зөндөө За зочид танилцуулъя. Дотоод хэргийн их сургуулийн удирдлагын академийн стратеги тактик хөтөлбөрийн багш магистрантууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. За эрхэм үндэд багш магистрантууд та бүхэнд сурлагын хөдөлмөрийн бүгдлийн өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За цэндийн сандаг хүчрэх шүүн. За Чинзүр гүшний асуултанд хариулъя. Энэ эмийн чанарын асуудал яах аргагүй анхаарал татсан асуудлаа. Тэгэд э, тендерийн хуулийн одоо зарчимд бол хэмнэлттэй үр ашигтай байх гэсэн зарчим байгаа. Тэгээ энэ зарчмаа барихаар яг энэ эмийн асуудал дээр бол одоо хамгийн хямд үнэтэй эмийг худалдан авах асуудал яригдахаар цаана эмчилгээний үр дүн чанарын асуудал дээр бас сөрөг асуудал үүсэт идэг аа. А манай энэ тендерийн хуулийн харилцаа бол Монгол улсад эрүүл мэндийн яам ажлын хэсэг гараад эрүүл мэндийн сайдын батлсан ажлын хэсэг батлсан тушаалаар тэр эмийн зөвлөл нь эмийн агентлаг нь Монгол улсад хэрэглэгдэж болох тэр одоо эмнэл зүүн бүх шаардлагыг хангасан одоо эмийг бүртгээд авчиж байгаа. А тэгээ манай хуулиар бол яг энэ бүртгэж авсан энэ хуулийн хүрээнд л одоо худалдаалж болно гэсэн энэ юмнуудаас хамгийн хямд үнэтэй эмийг л худалдаа авах харилцааг нь зохицуулж байгаа хууль. А үнэхээр одоо энэ эмийн чанарын асуудал нь цаанаа одоо өнөөдөр шаардлага хангахгүй байна гэж үзэж байгаа бол эмийн энэ одоо бүртгэж авж байгаа энэ ажлын хэсэг, сайдын тушаалаар батгаж байгаа энэ ажлын хэсэг цаашдаа энэ эмүүд чанарын шаардлагын одоо тавигдж байгаа шалгуур шаардлага өндөрсгөх асуудлаа л ярих юм. Хэрвээ Монгол улсад бүртгэж одоо хэрэгжилж болохгүй муу чанартай юм байна гэд бүртгэж авахгүй бол энэ хуулиар зохицуулагдахгүй шүү дээ. А Монгол улсад хэрэглэж болно гэд бүртгээд авчиж байгаа учраас бүртгээд авсан эмийн хүрээнд манай энэ хуулийн харилцаа зохицуулагдж байна. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн яам бодлогын хүрээнд эмээ бүртгэж авах асуудал дээр стандарт шаардлага өндөрсөх асуудал давхар яригдчихэж байгаа шүү. Хэрвээ одоо стандарт шаардлага нь өндөр болоод тэр одоо нэг эмхэд л 10 гаруй нэр төрлийн байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо а дотор үзүүлэлтүүд нь янз бүр байгаа. Улс орноороо ч өөр байна. Үнэн ч өөр байна. Тийм учраас Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар энэ хэрэглэгдэж байгаа 1000 гаруй бүртгэлтэй эмүүдээс худалдан авалтын энэ хууль бол хамгийн хямд үнээр худалдаж авна гэсэн энэ л хуулиар л хариуцааг зохицуулж байгаа. А яг эрүүл мэндийн яам өөрөө Эмийн зөвлөл нь одоо эмийн агентлаг байгуулагдсан адилхан 100 гаруй нүрэлтгүнтэй. Энэ одоо агентлаг өөрөө цаашдаа эмийнхаа шаардлага шаардлагуудыг өндөрсгөөд ирсэн тохиолдолд чанарын асуудал нь дагаад сайжирна гэж бид үзэж байгаа. За энэ дээр одоо манай бас ажлын хэсгийнхэн нэмж хариулнууд системийн байгууллагуудын эмийн бас асуудал дээр нь энэ асуудал дээр яг эрүүл мэндийн яам одоо ажлын хэсэгт саналаа гаргаад ингээд одоо ярилцаад явхад бол таны гаргасан санал дээр үнэхээр одоо энэ энэ тогтолцоог хийж чадвал эмийн чанарт өөрчлөлт гарахаар байна гэж үзэж байгаа бол энэ хуулиндаа бас нэмэлт өөрчлөлт оруулаад явахд одоо болохгүй юм байхгүй. Тодорхой саналуудаа бас яг ийм одоо харилцааг оруулж өгмөр байна гэсэн ийм одоо санал одоогор бол ирээгүй. А бид нар бол яамнуудаас санал авсан, эрүүл мэндийн яамнаас хуулийн ажлын хэсэгт бас төлөөл оруулсан. Одоо бас оруулж ирсэн, гаргасан саналуудыг бол аль болохоор бид нар дийлэнх олонхын хуулийн төсөлтөд тусгаад явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За ажлын хэсгийн хүмүүс нэмж тайлбар. За ажлын хэсгийн шүүдийг танилцуулнаа. За ажлын хэсгийн шүүн Зоригт Баатрин их болд байна уу? Сангийн амны хууль эрх зүйн газрын дарга. Сангийн амны худалдаа авах ажиллагааны бодлого хэлцээний дарга Ган болдын гих наран. Төрийн худалдаа авах ажиллагааны газрын дарга Цэдэн балын Бацуул. Барилга хотоолт явны барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга дор чулмын ган тулах. За одоо содмын чин зөрг гişүн тодруулжсэн. Яг бид эмийн тухайн хуулийг оруулах гээд ажиллаж байна. Тэр хуулийг боловсруулахдаа бид нар энэ хөдөлთა ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудыг давхар яриад бас яваад байгаа юм. Нэгэнт одоо энэ хөдөлთა ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа асуудал яригдж байгаа учраас миний яриад байгаа хоёр асуудлыг хилцүүлгийн шатанд анхаараа гэж чиглэл өгчүүл сайн байна. Нэгдүгээр асуудал нь тэр эмийн чанартай холбоотой асуудал. Зөвхөн одоо энэ эмийн хөдөлთა болтон дээр бол чанарыг гол одоо шалгуур одоо болгож явахтай холбоотой нэг зохицуулт орох хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар тэр нөөбийн системийн байгууллагуудын худалдан авах системийг ашиглаж болно гэдгийг бас оруулж өгмөр байгаа юм. Тэгэх юм бол бид нөгөө тендер гэхгүйгээр тэдний худалдан авах системийг ашиглавал шууд одоо ийм тариагаан худалдан авах асуудал байгаа юм. Тийм учраас тэр нөөбийн системийн байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны системийг ашиглаж болно. Ийм нөхцөлд тендер гэхгүй шууд одоо худалдан авах эрхийг нь одоо нээж өгсөн асуудал орвол зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ чиглэлээр чиглэл өгчүүл одоо гэсэн. За ажлыг сэрүүлээ 82 дугаар бүхмөг. За. За, чин зөрөг гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төслийн 36-гийн 1.2 дээр хүн амын эрүүлэндээ аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим онцгой эм эмнэлгийн хэрэгсэл яралтай дархлаажуулалт шаардлагатай вакциныг үйлдвэрлэгчээс эсвэл олон улсын байгууллагаас шууд болон дамжуулан худалдаа авах бол гэрээ шууд байгуулж болно гэд заачихсан зохицуулт байгаа. Тэгэхээр гишүүний асуусан одоо харилцаа бол одоо хуулинд бол бүрэн тусцсан явж байгаа. А эмийн чанартай болон энэ хямд оны асуудлаар нэмж хариулахад бол Монгол улсад бол жилдээ нэг 650 орчим тэрбум төгрөгийн им импортлогдож борлуулагдж байгаа. За үүнээс бол 224 тэрбум төгрөг орчим буюу 35%-ийг нь төр худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр 65% нь бол иргэдээс шууд нөгөө хувийн өмнө хөвчлөлийн худалдаж авч байгаа. Тэгээд Монгол улсад бол одоо олон улсын нэршлэр бол 1321 нэр төрлийн юм. Тэгээд 481 төрлийн одоо төрлийн За гүцэж хариулах уу? За гүцэг хариулчих. Эмэн дээр бол тавигдж байгаа шалгуур стандартыг нь хангасан эмүүд дотроосоо баг үн санал болгож байгааг нь авч байгаа. Тэгэхээр шууд баг үнийг нь шууд санал болгосныг нь авдаг юм зохицуулт бол байхгүй. А нөгөө талаараа Монгол улсад бол нийтдээ 44 им үйлдвэрлэгч байна. А 444 им ханган нийлүүлэгч Монгол улсын үйлдвэрлэсэн 173 нэр төрлийн 851 төрлийн им худалдаанд байгаа. Тэгээд энэ э, үйлдвэрлэж байгаа юм болон хилээр орж ирж байгаа эмэн дээр тавигддаг бишээ хаанаас орж ирж байгааг нь харах юм бол өнгөрсөн 22 онд бол нийт 58 улсаас 143 сая долларын эмийг бол импортлсон. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа эмэн дээрээ тавигдах болон үйлдвэрлэж байгаа эмэн дээр тавигдах стандарт шаардлагуудаа өсөх юм бол тэр дотроос нь бол санал болгосон шаардлага хангасан эмнүүд дотроос баг үнэтэйг нь л авах юм. Тэгэхээс биш энэ нөгөө үйлдвэрлэж байгаа юм бол н орж ирж байгаа эмнүүд доторынхоо стандартыг өсөхгүй бол чанар муутай юм дотроос өндөр үнэтэйг нь авдаг ийм л тогтолцоо л явах гээд байгаамаа л гэж хэлээд. За баярлалаа. За тодруулах уу? За чин зэрэг гүшүүн тодруулж сая. Яг бид нарт бүрдэлтэй холбоотой асуудлыг бол жаахан зэгсэж болно. Гэхдээ тэр чинь бас бүртгэж болохгүй бас асуудлууд байгаад байдгийн асуудлууд байгаа юм. Тэгэхээр тэр бүртгэлтэй бүртгэгдсэн дотроос нь чанар үн багтайг наваа гэдэг ийм одоо асуудал байж болохгүй юм аа. Тийм учраас дараг энийг э, эцсийн зүйл бэлтгэхдээ бас энэ имийн чанартай холбогдвол удалтай авахт холбоотой асуудлыг эргэжнэг харгасныг чиглүүлээд хоёр дахь асуудал нь тэр зөвхөн вакцин гэж оруулчаад байгаа юм аа. Тэр нүүбийн системийн худалдаа авах системийг ашиглахтаа зөвхөн вакцинаар ашиглаж болно гэдэг юм. Тэнд чинь бүх төрлийн им тариаг Moving системийн байгууллагууд ч шууд өөрсдөө олон улсын чанартай үйлдвэрээс нь шууд худалдаа авалт хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр тэр эрхийг л нэгэд өгч хэрэгтэй. Зөвхөн вакцин биш. Тийм учраас бол энэ чанартай холбоотой асуудал тэр нүүбгийн системийн байгууллагуудын худалдан авах системийг зөвхөн вакцин гэхгүйгээр бүх одоо энэ тариан дээр одоо энийг шууд худалдаа авалт хийж болно гэдгийг нэгэд өгчвөл энэ маш том одоо эргэлт болох юм аа. За асуултанд хариулсан дараа чиглэл өгье. За 84 дэх мэгш багийн ажлын хэсэг хариулъя. Нэр алдан тушаалаа хэлээд гişний асуултанд хариулаарай. А чин зэрэг зөрөг гişний асуултанд хариулъя. Сангийн амны хууль эрх зүйн газрын дарга инх болд а хуулийн төслийн 36-гийн 1-2 дээр хүн амын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим онцгой эм эмнэлгийн хэрэгсэл яаралтай дархлаалжуулалтад шаардлагадах вакцин гээд эм болон эмнэлгийн хэрэгслийг ингээд оруулсан байгаа. Хуулийн төсөл дээрээ. А одоо шууд нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд 2011 он буюу 13 онд тендерийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр эмийг бас чанартай эм худалдаж авах шаардлагатай байна гэж үзээд хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. А үүн дээр бол чанар болон аноны үнэлгээний хосломор аргаар үнэлдэг ийм зохицуултуудыг оруулсан байгаа. А энэ зохицуулт одоо мөрдөгдөж явж байгаа. Үүнтэй холбогдох журам заавар дээр нь мөн За. За. Судлын чин зэрэг гишүүний саяны ярьсан асуудлаар гүйцэн босруулах чиглэл өгж байна. Эцсийн хэлцүүлэгтэр одоо оруулж ирэхтэй асуудлыг анхаарч оруулж ирэх шүү. Байнгын хороо ажлын хэсэгт чиглэгч байна. За. За зочин танилцуулъя.